Ассаламу алейкум туғандар мен өзімдің кайсыдыр қайсыдыр бір олыту қадамым жөнінде сіздермен ой бөлүшкүм келді өзүңүздөргө малым болғандай быйыл қырғыз республикасының президенттігіне шайлоого мен дагы борбордук шайлоо комиссиясына өзүмдүн кандидаттыгым жөнүндө арыз бергем жана борбордук шайлоо комиссиясы мага жарамдуулугум жарактуулугум жөнүндө укуктуулугум жөнүндө маалымдама берди кыргыз тил комиссиясынан тест тапшырып өттүм жана эми эле мына кадам таштайбыз дегенде шайлоо жараяндарынын бир түйшүгү кол чогултуу татаалдыгы пайда болду бул жөнүндө бул татаалдык жөнүндө башка кандидаттар да айтып чыгып атат кээ бирлеринин сөздөрү туура анткени чындыгында убакыт өтө тар күн да кыска адамдардын баардыгы менен жолугушуп сүйлөп аларга кандайдыр бир ынанымдарды жеткиргенге чейин адам колчобузга жетпей калабызбы деген ойға келет екенсің ошондон улам мен сұранам ким мени тааныган болсо мага ишенсе мени менен мамиледе жүргөн болсо жана бош убактысы болсо мүмкүнчүлүгү бар болсо өзүн мен замандашымын мекендешимин тууганымын досумун деген байланыштарын бир милдет катары караса жардам берсин мага кол топту түйшүгүндө жүгүмдү тең көтөрүшсүн менің бұл шәлі қойғандағы мақсатым мені кімдер түртіп жатады алдыға қандай мүдделер бар қандай мақсаттар бар емнеге бұл қадамға барып жатамыз шансты көріп тұрып бұл қадамға барып жатамыз бұл жөнінде сөзсіз мен айтып шығамын құдай бұйырса сөзсіз байма бай бұл жөнінде талқылайбыз әлбетте жалпы жұрттың қандай сөзі болсын қандай сұрасы болсын жауап береді бірақ алға жету үшін ошо кол топтоо түйшүгүндө ал иштерди кылыш керек болуп атат туугандар жардам бериңиздер бул кол чогултуу өзү негизи затында мыктыбек арыстанбек да шайлоого баруусуна биз каршы эмеспиз дегенди гана билдирет бир эле учурда бир канча кандидаттарга бир адам чогултса да болот ошондуктан мен башка кандидаттарга чогултуп аткан замандаштарды да балким чогултуп топтосок оңой болор деп чакырат элем анда сүйлөштүк мен телефондарды қалтырам, байланышка чыгыңыздар уақыт аябай тар біздің команда ішін баштады кудайга шүгүр біздің командаға кошулуңуздар чоң рахмат салам алейкум